Då ska vi fortsätta titta på spänning. Elektricitet har många likheter med vattenflöde. Elektrisk spänning kan liknas vid en behållare med vatten. Att ju högre upp i luften behållaren, behållaren finner sig, desto större lägesenergi. Till exempel stor lägesenergi för vatten motsvarar stor spänning i en elektrisk krets. Och en liten lägesenergi för vatten motsvarar en låg spänning i en elektrisk krets. Det var svårt att säga det här. Och ju större lägesenergi vi har, det vill säga desto större spänning vi har, desto större kommer flödet att vara. Och att med stor lägesenergi kommer röret att, luta mycket och vattnet rinner snabbt. det går mycket hög ström här. Och med liten lägesenergi kommer röret luta lite och vattnet rinner sakta här i röret. Och en liten ström. Och batteri är ett bra exempel på en spänningskälla. Eller ett annat är ett exempel på en spänningskälla. Och enheten ser ut så här. Vi har en lång, lång streck och ett kort streck. Och det långa strecket är alltid plus och det korta strecket är alltid minus. Det är inte alltid det står plus och minus. Och man kan se batteriet som ett mått, mått på förmåga att pumpa laddningen också. Att ju högre spänning vi har desto mer laddning kan den pumpa. Och spänning, det är alltid spänning mellan två punkter man mäter. Till exempel en pluspol och en minispol. Hur stor är lägen? Hur mycket spänning har vi däremellan? En positiv landning, Q, har mer energi i pluspolen än vid minuspolen. Det är därför den vill röra sig mot minuspolen. Och förflytta den från minus till plus, att vi har en plusladdning här som vill förflytta hit upp. Då krävs ett arbete för att gå emot det den vill ha för att förflytta den. Och det här arbetet för att förflytta den är proportionellt mot laddningens storlek, hur stor den här plusladdningen är och spänningen mellan polerna. Hur stor skillnad i spänning det har mellan de här två polerna. Så energi är lika med laddning gånger spänning. Eller man brukar skriva om det som att spänning är lika med energi delat i laddning. Och här står och enheten är en volt utifrån volta och det kan man skriva även som joule per kolomb. För enheten för energi är joule och enheten för laddning är kolomb. Och det står på sidan 38 i formelsamlingen. Och för att mäta spänning så brukar man parallellkoppla en voltmeter. Det är symbolen för en voltmeter. Mellan två punkter för att mäta spänningen däremellan.